Энийг эрх зүйн зохицуултанд заавал байлгах ёстой гэж үзэж байгаа юм. Энэ ямар ач холбогдолтой яагаад гэдэг дээр та хариулт өгөх гэх юм. За гэргийн тэжээвэр амьтны тэжээвэр амьтантай холбоотой асуудлыг бол манай энэ Азтаа савар төрийн бас байгууллагын залуучууд надад анх санал тавьсан юм. Нодин жилийн одоо яг жилийн өмнө гэсэн үг. Тэгээд энэ чиглэлийн одоо олон улсад хууль тогтоомж байна. Дэлхийн 129 улс ийм хуультай бий даасан. Тэгээ манай улс хуйлгүй байгаамаа. Бид бас энэ боловсруулж одоо яаж байгаа. Та одоо бас энэ хуулийн асуудлыг аваад явчих боломжтой гэж залуучууд бид бас хараад байгаамаа. Итгээд байна. Та юу гэж бодож байна гэсэн. Тэгээ би өөрөө амтнд хийжээдгүй байхгүй юу? Тэгээ надаас их хол л доо. Би ч дандаа нөгөө одоо хууль шүү хонгол монгол ярьдаг хүн. Тэгээд ингээд гинт гэрийн тижээр амт ингээд Тэгээ би энэ нөгөө нөхцөл байдлын судалгааг нь авч үзсэн. За. Тэгээ ийм том судалгаа <clears throat> хийгээд үзсэн. Ингээ үзсэн чинь энэ ерөөсөө амтны асуудал биш, хүний асуудал байдаг юм. Аа. Хүний эрхийн асуудал байдаг тэр дотор. Тэгвэл яагаад тэгэхээр энэ одоо би зүгээр энэ тойм хамгийн сүүлийн энэ тойм ингээд харуулах гэдэг байгаа байхгүй юу? Одоо манай улсад гэрийн тэжээвэр амтнд тэжээдэг 220-оос 250 мянган хүн байгаа юм. Аа. Амьтанд хийж яддаг. За эзэнгүү буюу одоо бидний ярьдаг нэг золбин нохоо муурын тоо 320-оос 320 мянга болцсон. За энийг яаж одоо золбин муур нохоогоо устгаж тэмцдэг юм бэ гэсэн чинь жилдээ Удаанбаатар хотын тоо шүү. 80-аас 90 мянган нохоо муурыг буудаж устгадаг. Буудаж. Тэгээ энэ буудаад буудаад одоо хурдаа гүцгээ байлцсан. Ягаад тэгэхээр нохоо муур чинь жилд 2 гөлгөлж үрждэг. Маш олон нөгөө маш олон гүлэг гаргаж гүлэг гаргаж үрждэг ийм амьтан байдаг. Тэгээ энэ хурдаа ерөөсө гүцгээ бариад Улаанбаатар хотч одоо ерсэн золбин нохоо муурандаа баригдсан. Энэ богд ууланд чинь одоо бүр буг урьсан шүү дээ. Сүргэлцсэн байна. Тэгээ хүн урж байгаа тоо 2021 онд Улаанбаатар хотод 2500 хүн хүүхэд нохоонд урсан. Энэний 70% нь 10 хүртэлх насны хүүхдүүд байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ одоо эмч нэг нохоо мууранд одоо хазуулсан эмчилгээнд нь нэг хүнд 250 мянган төгрөгийн эмчилгээ гардаг улсаас. Улсаас. Нөгөө галзуугийн эсрэг энэ төр тариа. Тэгээд энэ нохоо муураа устгахдаа жил болгон жишээл Улаанбаатар хот чинь өөрөө 2 тэрбум төгрөний энэ буудаж устгахад зардал гаргадаг байхгүй. Татвар төлөгчдийн мөнгнөөс. Сум шатхан. Тий. За энэ одоо энэ бараг 100 мянган нохоо муурыг устгаад яадаг юм бэ гэдэг асуудал байгаа. Нөгөө сэг зэм юм. Тийм. Энэ хөрсөнд булдаг байхгүй. 100 мянган нохомор. Та одоо зүгээр боддоо Улаанбаатар хотод хөрсөнд жилдээ 100 мянгаыг булж гэнэ гэдэг чинь энэ манай нөгөө оршуулгын газар 70 давхраас чи илүү аимшигтай хөрсний бохирдлын гол шалтгаан болцсон. Тэгээ зоонуудын одоо манай халдвар судлалын үндэсний төв юу гэж анхааруулад байгаа вэ гэхээр энэ халдвар төвчин тархах гол үндсэн шалтгаанд нэгдүгээрт энэ нүхэн жорлон. Аа. Хоёрдугаарт нь энэ болж байгаа нохоо муур гэдэг асуудлыг тавиад байгаа. Хоёр дахь том хүчин зүйл. Хоёр дахь хүчин зүйл нь болцсон. Тэгээ одоо ялангуяа энэ зундаа энэ үер ус болдог. Бороо ордог. Нөгөө нөгөө ялдарсан сэг зэм чинь энэ борооны усаар дамжиж Улаанбаатар хотод дүүрэн урсж байгаа. Аа. Энд чинь хүүхдүүд одоо ороод ингээд халдварт өвчин тархаад байгаа гол одоо аюулын хараг дэгдчихэд байгаа байхгүй. Энэ чинь хүний асуудал болоод байгаа цаана. Тийм учраас энэ асуудлыг зохицуулж байгаа нь яах гээд байна вэ гэхээр өнгөрсөн хойно бол нэгдүгээрт бид буудаад бол дийлэхгүй байна. Энэ бол гүцхэ өнгөрсөн нэг. Хоёрдугаарт энэ буудаж алж байгаа юм чинь бол ер нь одоо амьтанд хариг сэрцгий байдлаар хамгийн аюултай нь хүн хүүхэд өртөл яах вэ? Буунд Айлын нөгөө хашаа машаа буудсан тохиолдол байж зөндөө байгаа байхгүй юу? Хүний хүүхдийн нүдэн дээр буудаж байгаа байхгүй. Тэгээ тэнд нь хүн хүүхэд өртүүл яах юм бэ тэр? Энд чинь аюултай хүний амь насны асуудал цаана нэрэгдэт байгаа. Тэгээд ийм байдлаар устгаад устгаад нэгдүгээр дийлхэ болчлоо. Энд чи гол өвчний чинь шалтгаан болчлоо. Тэгэхээр энийг нэг жоохон энэ тоглоом биш ээ. Энэ гэрийн тижээвэр амтан тижээж байгаа асуудлыг жоохон хариуцлагатай болгоё. Зүгээр нэг юм шохоорлоод тэжээгээл тэгэл нэг өвдөнгүүт нь гаргаал хайдаг ийм байдлаар биш. Энд чинь одоо чипс суулгая. Бүртгэлжүүлээ. Хариуцлагатай болгоё гэдэг нь юу гэхээр дор хаяж нэг удаа хоёр удаа тэр одоо тарилгын хийлэг. Өрцөн сэргийлэх. Үүргэжүүлэх гэдэг байгаа байхгүй тэр тэжээж байгаа хүмүүст хариуцлага үүрэг оногдуулах гэдэг байгаа. Тэр одоо үржлийнх нь одоо сувгийг хаалга. Аа. Зах замбрааг үрждэг тэр ямиг нь хязгаарлал. Энийг заавал хийлэгдэх болох гэдэг байгаа хгүй. Хэрвээ бид нэр ингэчвэл өнгөрсөн хойнонд буудаж устгаа устгах биш, өрчлөн сэргийлэх байдлаар энэ эзэнгүү нохоо муургүй болох цаад зорилго нь. Ийм зорилготой хуулийн төсөл одоо боловсруулад жилийн хугацаанд одоо манай ажлын алба Азтай савар байгууллагын төрийн бас байгууллагын залуучууд боловсруулад ийм одоо бас том хуулийн төсөл бэлэн болгогдсон ингээ үзэл баримтлаа баталсан. За одоо энэ ди парламентарын боловсруулж байгаа хуулийн төслийн чинь өргөн баригдаагүй байгаа шүү. Боловсруулж байгаа дөнгөж боловсруулаад одоо иргэд олон нийтээс санал авж байгаа ийм хуулийн төсөл. За өнөөдрийн байдлаар гэхэд эн чинь 4 хоногийн хугацаанд энэ ди парламентар байршсан. Яг одоогийн байдлаар 6123 иргэн энэ хуулийг төслийг үтсэн байна. 164 иргэн саналаа өгсөн. За ингээ би нөгөө ди парламентын админуудаас суусан чинь энэ рекорд болцсон байгаа. Манай энэ одоо гэрийн тэжээр амтны хуулийн төсөл. Тэгэхээр хамгийн олон одоо хүн энэ хуулийн төслийг үзсэн. Одоо эрх зүйн зохицуулалтаа тэр 130 гаруй улс оронд яг энэ золбин гэсэн тодтголтой эзэнгүү муурнохоо буудаж устгадаг бас байдаг юм. Та судалж үзсэн үү? Ер нь одоо юу гэдэг хүнээ одоо бодохгүй байж одоо өлсөж зовж яхад нь одоо нохоо муур нохоо мууранд хоол өгөх гээд байгаа хууль биш шүү дээ. Хүнийхээ хоолноос аваад нохоо мууранд хоол өгөх гээд байгаа ямар ч асуудал биш. А бусад асуудалтай одоо нэг анхаарахгүй ийм нохоо муурхан яриад байгаа гэдэгт бол би харамсаж байгаа. Монгол улсын энэ хүн амын чи би сая хэллээ. 220 мянган хүн нь нохоо тижээд муур тижээдэг. Нэг нөгөө талаасаа энд тижээдгүй хүмүүсийн эрхийн асуудал ч ийгч хамгаалах асуудал ярьж байгаа. А бусад асуудлаа нэг хойшин тавиад төрүүлж яриад байгаа юм ёор баахгүй. Би ч одоо 10 гаруй хуулийн төсөл санаачлаа батлуулцсан одоо 2 жилийн хугацаанд. Энэ бусад асуудалт нэг асуудлыг ер нь нөгөө асуудлаар дандаа зохиж унгадаг. Энд зэрэгцэл ярьж шин. Тэ. Нэг асуудлаа хүнийхээ асуудлыг хойшин тавьжгаад энийн чухал төрүүлж гэж ярьж байгаа асуудал ерөөсөө баахгүй бүх асуудлаа зэрэг ингээл явж байгаа. Тийм л зүйл байгаа даа байхгүй. Ирэх зүүн зохицуултгүй байгаа юм юу гэхээр зэрэг бага насны хүүхд одоо 200 хэдэн хүүхд гэж штэ 10-аас доош насны. Муур нохоонд одоо муурч байх үед нохоонд л ихэнхдээ хазуулчих юм л. Тэгэхээр эзэнтэй байсан ч тооцох хариуцлага их тодорхой бос болчиход штэ. Энэ зохицуулт нь одоо хуулийн төсөлд яаж орж байгаа? Энэ нохоо муур тэжээд хүмүүст нэгдүгээр тийг ийм асуудлуудыг энэ хуулийн төслөөр зөвсүүлж байгаа. За нэгдүгээр чинь одоо салхилуулж байгаа асуудал. За энэ одоо олон нийтийн одоо газруудаар ялангуяа энэ цэцэрлэг төрөлнж гэдэг юм уу ийм одоо газруудаар салхилуутаар хязгаарлалт тавина. Мөн үү? Тэнд ч одоо олон хүүхдүүд одоо амарч байна. Манай цэцэрлэгт хүрээлэнд одоо жоохон хүүхд хүртэл ноход хазуулсан. Сая сарын юм. Тэгэхээр гадуур салхилуулж байгаа үед нохоо дээр заавал хүзүүвчтэй явна. Заавал. Хошуувчтэй явна. Заавал. Ийм үүрэгжүүлж байгаа байхгүй. А энэ үүргийг одоо зөрчих юм бол тэр одоо нохоо муурыг одоо зөрчсөн тэр иргэн торгуулийн арга хэмжээ. Бусад улс орн тийм л байдаг юм байна. Тийм л тийм л байдаг юм байна. За мөн одоо тэр нөгөө ярлаг тасыг одоо хамаагүй яахгүй заавал өөрөө тэр ялах цаа өөрөө цэвэрлэж авч явах хэвээр тэр эзэн чинь. Тэрийг үүргэжүүлж байгаа. Энд чинь хот маань бохор болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр тийм нэгэн тэр амтнд тижээж одоо байгаа бол бас тэр үүргээ амтнд тижээдэггүй иргэдийнхээ эрхийг бас хүндэхгүй байх хэвээр. Зөрчихгүй байх хэвээр. Тэр эрхийг хангахын тулд бас ийм хариуцлагажуулсан зохицуултуудыг бас оруулж гэж. За за. За одоо тэгэд хоёлаа тэгэл нөгөө сошиалны нөгөө пост оруулж байгаа мундаг хүмүүсийнхаар нөгөө баах муур нохоох нь нэлээд л ярьчлаа. Тэр хүмүүсийн ачаар харин тэр хүмүүс одоо шүүмжил одоо гэхүү байр суурь илэрхийлсний ачаар одоо нэг анхаарч өгөхгүй байсан энэ хуулийн төсөл маань хүмүүс анхаарч Манай D парламент дээр шууд хамгийн өндөр хандлттай дуусах. Оо, баг одоо үндсэн хуулийн хилцүүлэг явж исэн чинь үндсэн хуулийн хилцүүлгийг баг дарчгүй яач. Манай нохомор нь. <laughs> Тэгэр чи би бол энд баяртай байгаа даа байхгүй. <laughs> Ягаад гэхээр нөгөө энэ сэдвийн маань олон нийт ингээс сайн муу талаас нь шүүгээд энэ гэдэг чинь тэр хэрээр анхааралд орж ийн тэр хэрээр бас энэ хуулийн төсөл би боловсронгуй болох анхаар сайжрах засах тэр одоо нөгөө боломж гарч ирж байгаад харин баяртай байгаа даа. За энэ тийм байна. За төрийн болон орон нутгийн өмчт компани хэрэгцүүлэн байдлын тухай хууль бас парламентод хилцэгдэж байгаа. За энд